surraa uffannaan kee addaam simboon kee dabaalee wareenni fuula kees daran natti caale kan si hawwu qabee sin arguun karaarraa wareenni si qofaam addunyaa kanarraa bubbee fi kosiiwwan bifa keen balleessu aduuf roobni caamees gita keen xiqqeessu ardiif samiin kunuu waliin qabee saasaa dhoksaa miidhaga kee gad qabee asaasa. yaa isa danda'aa obsi kees bayeessaa michuu si godhadhuu naaf ta'uu dandeessaa yaa tokkicha hundaa ilmaadha warqiidhaa moo sin madaaluu laata abbaan kee mootiidha Anoo tureeraam beeku malee si mil'achuuf bahee karaa bulee tuttureera dhugaa falmituu kee ta'een deddeema si duuba. iddoon ejjannaa kee humaan qabu huuba odhu utaalanii kaasanii awwaaraa yoo hamaa kee faarsan garaatu na aaraa kolfa kee gammadeen lugamtoota jibbaa si godhachuuf baay'een dhabee dhibba atoo naaf hin beektu onnee koo warraa dhee takka mo'oot waatte si dhabdee hollatteem na harkatti laafte dhugaa baattoo taateen baattoo ba'aa gaaffii. duuf galma dhabdee galma aara galfii cinqii saniin dhahannaasaa gubaa laphee daqqisiisaa qufaa qakkee bishaan dhugeen qabbaneessu achi darbees jalaan dheessu diraa hin mallee fi rarraate akkasuu fi onneen siin dheebotte anaan guffisuu fi elaame irraa koo hoogganaa namoomaa siin ala jiraan koo jiraa mitiin homaa. jaarrotaas imalee faana kee barbaada kan kuusi godhachuu dadhabee tan aada. dhugaadhaan ani bar mil'uu argaa namaa jalaatii rurruuqee osoon gola unnee koo keessatti si suuqee mormatti si kaadhee silaa akka kudhaamaa addunyaaf lallabeen nagaa cimaa dhaama. ati bar na keessa garmaamtee na si eeffachiista miirota koo mootee na mi lubbuu si dheebote naaf jijiis laagaa namummaan kee dhufee galaana koo daaka isuma dhugaatiin atna keessa jirta walxaxaa keessa koo harangamaa carta guyyaa koo dukkanaa naaf ibsita dungoo haqaaf laaqan qabdu hin fudhattu durgoo yaa calaqqee anaa meemmoo ka'een galmasii ijaarama saraa guddichaa dhiiga koo tamsaas ta'a muummicha. mee gootuutii taa'ee gola onnee koobanii homaa hin sodaatiin eegduu keetii ani